Tá gravando? Sim, tá gravando. Pera aí, deixa eu... eu não sei se tá gravando ainda. Fala galera, beleza? Quem fala o Nicolas e eu tô começando aqui mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou fazer um vídeo comemorando que aquele bicho feio finalmente foi embora, galera. E, e eu tô muito feliz mesmo que ele, que, que, que ele foi embora. Não, não, não, não, não, eu tô muito feliz. Ah! Calma, Nicolas, não chore. Não chore. Ah, não, velho. Tem outro bicho Não, esse daqui é mais feio de todos. Olha ali. Olha ali, galera. Não, não, não, não, não. Eu acho que vocês não querem nem ver. É tão feio. Poxa, ah, eu acho tão feio assim. Nicholas. Eu não sou o mesmo Josh. Eu sou outro. Um carregado com a missão de te ajudar a virar um juiz. Você virará um juiz. Eu? Eu. <laughs> eu virar um bicho feio daqueles. Oh meu Deus do céu, meu filho, Rapunha uma clínica, você tá precisando aí, meu filho, os pés inchados. Não, você tá, acha que eu vou virar um bicho feio desse? Não, você tá, tá, tá, tá, tá zoando. Tá zoando, tá zoando demais, velho. Estou zoando, né? Pois agora... Você vai ficar com agora. Olha pro banco. Olhar pro banco, tá bom. Oxi! Como é que, galera, ele desapareceu e deixou a máscara? Olha só isso. Olha só como que essa aqui é muito, muito feia é isso, velho. Hein? Ai, Que medo, velho. Será que ele quer que eu coloque essa coisa aqui? Essa coisa feia? Pensando bem, eu não vou colocar, porque, porque eu coloquei uma máscara daquele bicho lá do antigo, né? Que ele mandou colocar e acabei me dando mal. Mas essa talvez seja diferente. Embora seja outro bicho daqueles, eu acho que eu vou colocar. Só uma isso aqui, velho. Galera, vou colocar a máscara aí, tá a partir de agora. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Coloquei a máscara. Olha, diz ele que fica mais grosso a voz, né? Mas eu não tô achando que tá mais grosso, Diferente. Tá muito. Tá muito. Oh! ó, gordo. Sou gordo. Velho do céu, essa máscara é poderosa. Caraca. Mano do céu isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui tem que, tem que queimar. Bora queimar essa máscara, galera. Tem que queimar isso aqui. Meu Deus do céu. Galera do céu, do céu. Acho que eu vou, acho que eu vou, não sei o que eu faço com isso, velho. Né? Isso aqui é poderoso, mano. Como é que eles conseguem? Bom, o antigo diz que são mais acostumado, né? Essa máscara tem, realmente tem um sensor e deixa eles mais grossos. Mas o que, que eu faço, galera? O que, que eu faço com essa máscara? Saulo, o que, é que eu faço com essa máscara? Meu Deus.